ስሜ አንዱ አለም ቸኮል እባላለሁ። የጅባና ቀበሌ የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ በካምቢዮ የተፋሰስ የኮሚቴዎችን ውይይት ለማየት እየገባሁ ነው ያለሁት። እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የተፋሰሱ ውይይት ያደረጋችሁ ነው? ስለምን ጉዳይ ነው? እኛ አሁን ዘንድሮ የተሰራውንም በዛ አሁን ዛሬ እየተወያየን ያለነ በደንብ ህገ ደንቡንና የተሰራውን ለወደፊት ዘላቂነቱን ለማስጠበቅ ያው እየተወያየነ ነው አሁን እዚህ ላይ የምንገኘው። አቶ ጌጥ ያው የተፋሰሱ የተፋሰሱ ሰብሳቢ ነህ እና ይህን ስራ እንዴት ተጀመራችሁት? እስካሁን ያለው አስቸጋሪ ነገርም ጥሩ ነገርም ስምን አለ? አሁንም ያው አሁን እንግዲህ ያው ቦታውን ለይተን ትሬንች ነው አብዛኛውን የተሰራው ተሰርቶ፣ አሁን ላይ ግን ያው በጣም ጥሩ ውጤት እያሳየ የተለያዩ የአገር በቀልና የእንትን ችግኞች አድገው ለጥቅም እየደረሱ ያሉት ጫካ በመሆን አሁን ላይ ያለው በጣም ተለውጧል። ምንጮች እየፈለቁ አውሬዎች እየገቡበት ነው ያለ። አሁን እዚያ ቦታ ላይ ሂደንም ማየትም ስለምንችል ይህንን ቦታ አሁን ሞዴል አድርገን ያው የማህተም አለን፣ ህጋዊ የገቢ ወጪ ካርኔ አለን፣ አካውንት አለን። ይሄ ስላለን አሁን ያው CALM የሚባል ፕሮጀክትም ገብቶ ጥንካሬያችን አይቶ የተለያዩ ድጋፎችና እየደገፈን መሆኑን ያው ይገኛል። ያው እናመሰግናለን። አሁን ለሰጣችሁን በቢሮ ደረጃ እኔ ከዚህ በፊትም ከ2008 አካባቢ ተመልሼ ገብቼ ነበር። እንደገና 2013 ነው ተመልሼ የመጣው እና የኮሚቴው በተለይ የሰብሳቢው ያሉት አባላት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ይህን እንደዚህ አይነት ነገር ለውጥ እንዲመጣ ያደረጋቸው በዓላትን ቀን ጠብቃችሁ የምትወያዩት ነገር አንድ ጥሩ ነገር ሆኖ ነገር ግን አሁን እዚህ የሚለጣጠፉ ነገሮች አሉ። አብረን በጋራ ሁነን ያው እዚህ በኋላ የሚለጣጠፉትን መለጣጠፍ መለሰን እንችላለን። ያው እንሰራለን። እነዚህ በኋላም ይህንን ጥሩ ተሞክሯችሁን ወደፊት አብረን ተጋግዘን የምንሰራው መሆኑን እና አሁን በመስኪደን ደግሞ ያለውን ነገር ምን ደረጃ አለ አሁን ነው የተናገራችሁት እውነት ነው ወይስ በአፍ ብቻ ነው የሚለውን መስክ ወጥተን ደግሞ እናያለን እና ሄደን አይተን ያለውን ክፍተ ነገሮችን እንማርበታለን። ጥሩ ነገሩን ደግሞ ለሌላው አስተማሪ እናደርጋለን እና በዚህ በመቀጠል አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ያው ውይይቱም ያው የሚቀረንን እኛም ወስደን እንግዲህ ቅድም በባለሙያው እንዳለን ሁሉም ጉድለቶች ያው ከአዲስም አንጻር ቤቱ አሁን ነው የተገነባ ያው በገለባ በምናምን ጉድለት ለወደፊት እሱንን እኛም እያሰብ ነው። ያው መቀመጫዎችንም ገና ያልጨረስናቸው ስለሆነ እነሱን እንጨርሳለን። እኛም ወስደን ጉድለታችን ለወደፊት እናስተካክላለን። አሁን ግን ያው በመስክ ያለውን ደግሞ ያው ማየት ማመን ስለሆነ ሂደን እንድናይ ነው ምለው እንግዲህ እዚህ ያለውን ው የምታዩት ነው። እንግዲህ በፊት ምንም ነገር የለም ነበረ። ው ቤት ሁሉ ሰርተን አሁን ወደ ሌላ እንትን እያልን ስለሆነ አሁን ደግሞ በውጭ ያለውን የተግባሩን ለማየት ያው ወደ ውጭ መሄድ ነው ያለብን። ህደን ማሳየት ስለምንችል ህደን እንየው በሉና እንሂድ። እንግዲህ ህደን እንየውና እንትን እንበል እንግዲህ አሁን እዚህ በዚህ አመት የተሰራው ነው። በፊቱ የለማው ወደዚህ ያው በጣም ሰፊ ስለሆነ ቦታው ከሰባት መቶ ሄክታር በላይ ስለሆነ ያው አሁን እያለማን እየመጣና አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ዘንድሮ የሰራ ነው። እዚህ ላይ ከዘንድሮ ነው አሁን የምንገኘው። በዚህ አመት የሰራ ነው ትሬንች ይኸው የምታዩት ነው። እኛም ያው በቁርጠኛ በኮሚቴውንም እያወያየነ ህብረተሰቡንም እያወያየነ እየቀጠልነ ስለሆነ ያው ቀጣይ ላይም እያሰፋነ ለመሄድ ያው አሁን የምንገኘው ወደ ሆብቻች የሚባል ቦታ ጎጥ አካባቢ እየተጓዝን ነው ያለ ነው። ዘንድሮ የሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ላይም ያው የሚቀጥል ነው እንግዲህ ገና ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነው። ጀመርነው ጥር 14 ነው። ያው እንግዲህ የምታዩት ነው። በርካታ ትሬንቾች እየሰራን ነው የምንገኘው። አሁንም እየቀጠልን ነው። ያው ህብረተሰቡን እያወያየነ እየሰራ ነው። የተለያዩ የአፈርና ውሃ ጥበቃዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። አሁን ላይም በርካታ ችግኝ ለመትከል ያው ባለሙያው ጋራ ምን ያህል ያው ቅዱን እያቀን እየተወያየን ነው የምንገኘው። አሁን በአጠቃላይ በዚህ አመት መቶ ትሬንች እንሰራለን ብለን ነበረ። አምስት ሰርተናል። ሌሎችንም የቦረቦር ቅርጽ ማስተካከልም ወደ ሁለት ሄክታር ነው ያለን እቅድ ዜሮ ነጥብ ሁለት አምስት ቅርጽ ማስተካከል ሰርተናል። ሌሎችን አሁን ክትር ቦረቦር ማዳን ያው ስራውም ያልቆመ ስለሆነ በዚህ አመት እቅዳችን በሙሉ የምንፈጽምና ለሌላው ቀበሌም ቅድም መግቢያችን ላይ ቢሮ ላይ ስንነጋገር እንደነበረው ለሌሎች ተፋሰሶችም ለሌሎች ቀበሌዎችም አስተማሪ የሆነ ያለ ተፋሰስ በመሆኑ ኮሚቴውም የተሻለ ኮሚቴም ያለበት እና ለስራም ህብረተሰቡን በማሳመንም የተሻለ ስራ ለሌሎች ሁሉ በተለያዩ አሁን ቅድም ከመግቢያችን ስንል እንደነበረው ውሃዎች ራሱ አሁን የሚቀጥለው አመት ከዚህ በታች ውሃ ይወጣል። አሁን ይሄ ተፋሰስ ስንሰራ የተለያዩ አመራሮች ጋር ከህብረተሰቡ ጋር ያው ውይይት አድርገናል። መጀመሪያ በወረዳ ደረጃ አጠቃላይ በ14 ይጀምራል በሚል ውይይት ከተመረጡ አመራሮች ጋር ያደርገናል። ከዚያም ከእናንተ ጋር ያው ህብረተሰቡ እንዴት እናስወጣ፣ የልማት ቡድኑ እንዴት እናስወጣ በሚል ተወያይተን ወደ ስራ ገብተናል። ያው መስኖ አምራችን በመሆኑ የተወሰነ እንቅፋት ሆኖብን ነበር። እነዚህ ቃሪያ እንደ ጎመን ተልተሎ የሚበላሹ ነገሮች ስለሆነ ወደዚያ እየሄደ ያው ክፍተት ነበረ። እሱንም በየእለቱ በየእለቱ እየተወያየነ ማስተካከያ እየሰጠነ እንደ ወረዳ አሁን በቅጣት ይሰራ ተብሎ ነው የነበር ግን እኛ ጋር አሁን በመግባባት አጠቃላይ ይህን ስራ ለመስራት ችለናል። ከዚህ በኋላም ያው ተፈጥሮ ሀብት ገናም እስከሆነ ድረስ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እነሱን ሁሉ አስተካክለን ወደ መጨረሻ ያሉ ነገሮችን ምንሰራ እና ምንቀጥል እንደ አሁን እንደ ስንል እንደነበር ነው። ይህ ተፋሰስ ለሌሎች አስተማሪ ብዙ ቦታ እየሄድን ሌላ ቦታ ነው ሄደን ምንማር ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ በእኛው በአንድ ቀበሌ በአንድ ንዑስ ቀበሌ ላይ አስተማሪ እየፈጠርነ ስለሆነ ብዙ ትራንስፖርት ብዙ አውጥተን ምን ሄደውን ለወረዳው ራሱ አስተማሪ የሚሆን ቦታ እየተፈጠረ ስለሆነ አሁን ይህን ግለት ማስቀጠል አለብን። እኛ እነዚህ በተለይ ግብርና ባለሙያዎች በጣም እኛን አግዘውናል። እዚህም የተፋት ኮሚቴው አቶ ጌጡ በጣም ሌት ቀን ነው ብቻው የሚዳክር የሚወርድ ነበር። አሁን ጠቅላላ ህዝቡ አምኖበት የተንቀሳቀሰ ባለሙያም ቢሆን ጋሻ እንዳለም ራሱ ሌት ቀን እዚህ ተፈጥሯል። ያን ሞክሮ በማድረግ ጥሩ ስራ እየሰራን ነው እንገኛለን ማለት ነው። ተፈጥሮ ሀብቱ ላይ ጋሻ እንዳለም ያለ ሌት ቀን ብርድ ውርጭ ላይ እየታገለ ነው። እዚህ ተፈጥሮ ሀብቱ ደግሞ ጌጡ መስፍን በጣም ወጦ ወርዶ ይህን ሀገር ለመታገል ለማዳን እንደ ድሩ እንደነበረበት ማድረግ እያለ እየታገለ ህዝቡንም በማስተባበር ይገኛል። ከቢሮ ስትወያዩ ነው እና ያገኘኋችሁ። ያው ጥሩ ነው። ይህን ተፋሰስ ያው ቋሚ ዘላቂ ለማድረግ እያደረጋችሁት ያለ ውይይት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ያው የአሁን ወጠን መስክ ላይ ያየነውም ስራ ያው የተሻለ ነው። አብረን በጋራ እየተጋገዝነ ይህንን ስራ ቋሚ ማድረግ አለብን። ለሌሎች ጎጦችም አሁን ወደ ጅባና ጊዮርጊስም እንደዚህ አልፎ አልፎ የተጋጋጡ ቦታዎች አሉ። ይህንን ተሞክሮ ወደዚያ እያሰፋነ ከቀበሌያችን አስፍተን ወደ ሌሎች ቀበሌዎችም ወደ ሌላ ወረዳ ሌላው ሌላ ወረዳና ሌላ እንትን ሄደን ምንማር የነበረውን አሁን እዚህ ወደፊት አስተማሪ የገቢ ምንጭ የምታገኙበት የተለያዩ ነገሮች አሁንም እያገኛችሁበት ነው። ግን ከዚህ የበለጠ ወደ መቶ ሄክታሩ ሲሰራ አሁን የተሻለ ለውጥ ይገኛልና ያው ለዛሬ ቆይታ በጣም እናመሰግናለን እና ያው ዛሬ እንዳያችሁት ሁላ እንደ ዛሬው በየቀኑ እኛ በምንፈልገው ሰዓት እየተገኛችሁ እንድታግዙን ብታግዙን እዚህ የበለጠ እየተጠናከርን እንስራለን። ኮሚቴውም ያው በበለጠ አቅሙም እየዳበረ ይሄዳል እና በጣም ነው የምናመሰግነው። ይሄ ተፋሰስ ካምቢዮ በግዛኒ ውስጥ የሚገኝ በግዛኒ አብይ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኝ ነው። ወደ 700 ሄክታር አካባቢ አጠቃላይ የቆዳ ስፋቱ ይህን ያህል 700 ሄክታር አካባቢ ነው። ከዚህ ውስጥ ላይ ወደ 71 ሄክታሩ በተለያዩ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ተሰርተዋል። በቃ ለማየት በሚያጓጓ መልክ ተዘጋጅ በ2002 ወይም 2008 አካባቢ እኔ እዚህ ስራ ተመድቤ ነበር። ይሄ ቦታ ባዶ በቃ ድንጋይ ብቻ ነው የሚታይ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ በተለያዩ እኛ ማናውቃቸው ዛፎች በፊት የጠፉት ራሱ እየበቀሉ አጠቃላይ በዚህ አሁን ይህን ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ወደ 375 ወንድ 116 ሴት በድምር 491 ተጠቃሚ ያለው በኮሚቴ ደረጃም 11 ኮሚቴ ከሁሉም ከአባቶች፣ ከወጣቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች የተጠናከረ 11 ኮሚቴ ያለው ይህንን ስራ ለማሰራትና የተለያዩ ስራዎችን ለማሰራት ጠንክሮ እየሰራ ያለ ቀን ሌሊት ሁሌም እንደ ጠባቂም እንደ ኮሚቴም እየሆኑ የአገልግሎት እየሰጡ ያሉና እንደዚህ አይነት አስተማሪ በጣም ለብዙዎች አስተማሪ የሚሆን ተፋሰስ ሆኗል። አሁን ላይ ያለው ውስጥ አርሶ አደሩ በንብ እርባታ እየተጠቀመ ነው። እንዲሁም አሁን ከሙያዊ ዘጠኝ ኪሎ ግራም ነው የሚል አሁን ሙያው በሙያው ግን እስከ 15 ኪሎ ግራም ከአንድ ባህላዊ ቀፎ እየተገኘ ነው ያለው ሌላ ከሳር ጥቅም አሁን ዛፎች በዚህ አመት ትንሽ ከፍ አሉና የተወሰነ ሳሩ ቀነስ አለ እንጂ እስካሁን ባለው ከ2002 እስከ 2013 ባለው የአርሳርና እያጨዱ እየተጠቀሙ ነበር። እኔ አልፌ በሳይክል ከጫራ ተነስቼ ሲሄድ ምንም አይነት ውሃ አልነበረው። አሁን ግን ግዛኔ ላይ የለም ውሃ ኳሻይ ላይ የለም እና በመስኖ ደግሞ ምታዩት ከታች አሁን በጣም በክላስተር የተዘራ ድንች አለሁ። በዚያ ራሱ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የሆነ በጣም የተሻለ ተፈጥሮ መስራት ሁሉን ነገር ማግኘት ማለት ነው በቃ እስከ ትግራይ ወደ ደሴ ምናምን ሂጄ ነበር። እንደዚህ የ20 ዓመት የ30 ዓመትን ነው የምናይ ሌላ ቦታ። ይሄ ግን በጣም በአጭር ጊዜ ያውም በተወሰነ የሰው ኃይል እዚያ የሚጠቀሙት የሰው እና እዚህ እኛ የተጠቀምነው የሰው ኃይል ደግሞ በጣም አነስተኛ ጉልበት የተሻለ ስራ መስራት የሚቻል መሆኑንና እንዲህ አይነትም ለውጥ የሚመጣ መሆኑን ትንሽ ሰርተን ብዙ ለውጥ የምናገኝ መሆኑን የሚያሳይ ተፋሰስ ነው። እኛም ይህን ተፋሰስ ወደ ሌሎች ወደ ሌሎች ኑስ ቀበሌዎች እየወሰድነ አሁን ሙከራው ወደ ሰሜኑ ወደ ደቡብ እያሰፋን ነው። ወደ ሰሜንም ወደ ምዕራቡም ሁሉም አቅጣጫ የኛ ቀበሌ አብዛኛው የሚሰራ እና ያን እናሰራለን የሚል አቋም ነው ያለን። አሁን ኮሚቴዎች ጋም ከአመራሩም ጋር ያለው ተግባብተን እየሰራ ነው ያለን። ይህ ተፋሰስ እንግዲህ አሁን የተሻለ ስራ እየሰራ ነው ያለው። የተሻለ ስራ በመስራቱ ደግሞ የተለያዩ ጥቅሞችን እያገኘን ያለን በወረዳ ደረጃ የተሻሉ ተፋሰስ ሙከራ ያላቸው በሚል ተመርጦ በካልም አሁን ታቅፏል። በዚህም በመጣቀፉ ምክንያት ሞተር ወደ ሶስት ሞተር ለአርሶ አደሩ ተደራጅተው እንዲያወጡ ተደርጎ አሁን ጥቅም ላይ መስኖ እየተጠቀሙ ይገኛሉ። በጣም የተለያዩ ማልሚያ መሳሪያዎችም ይመጣሉ የሚል እንትናለን። ያው ገና አልደረሰም፣ እኛ እጃችን ላይ አልደረሰም። ያው ይመጣል የሚል ነገር ነው ያለን። ጥሩ ነገር አሁን አውራምባን ማየት ይቻላል። ትንሽ ነገር ሰርተው ብዙ ነገር አግኝተዋል። ልክ ይህ ተፋሰስም ጥሩ ነገር ሰርቷል። ከስራው እየተጠቀመ ነው። የተለያዩ ሰዎች ደግሞ መጥተው እናግዝም ይሏሉ እና ይሄ ጥሩ በሰራን ቁጥር ጥሩ የምናገኝ መሆኑ የሚያሳይ ተፋሰስ ነው። ያው ተፋሰስን አንድ ብሎ ሲጀምሩ መጀመሪያ መቅደም ያለባቸው አምስት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። አንደኛ የተጎዳን መሬት ከህብረተሰቡና ከባለሙያ ጋር ሆኖ መለየት። ሁለተኛ ሶሾ ኢኮኖሚ ጥናት ከህብረተሰቡ ጋር መሰብሰብና ወደ ህብረተሰቡ ይዞ ቀጥታ እዚያ ውይይት ማድረግ። ሁለተኛው የተግበራ ነጥብ ህብረተሰቡ ጋር ውይይት ማድረግና አስፈላጊ የሆኑ ሶሽ ኢኮኖሚዎችን መረጃ ማሰባሰብ። ሶስተኛው ነጥብ መሰረታዊ ካርታ እና የሚሰሩ ስራዎችን በካርታ ለምሳሌ መምረጥ ቦታው ቦታው የተመረጠው ምን አይነት ቦታ ነው ብሎ ካርታ ላይ ማስቀመጥ። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ህብረተሰቡን ውይ በማወያየት ኮሚቴ መምረጥ። አምስተኛ የትግበራ ነጥብ ተስማሚ ቴክኖሎጂ መርጦ ወደ ስራ መግባት።